दहेज एक बहुत बड़ा मिथ है बहुत बड़ा मिथक है हमारे यहाँ ये जो शब्द है ये एग्जिस्टेंस में तब आता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो जाए कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए उससे पहले ये शब्द एग्जिस्टेंस में नहीं आता एक शादी होती है चाहे बड़ी से बड़ी शादी हो या छोटी से छोटी शादी हो उस शादी में बहुत सारे गिफ्ट्स इन्वॉल्व होते हैं लिए दिए जाते हैं और उस वक्त किसी डिमांड के लिए लड़की मना नहीं करती जबकि उसके पास ऑप्शन होता है कि वो मना कर सके वो इसलिए मना नहीं करती क्योंकि लड़की के भी अपने डिमांड्स होते हैं लड़का कमाता कितना है सैलरी कितनी है घर है कि नहीं है उसके पास उसकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए ज्वेलरी बहुत सारी होनी चाहिए दैट टू ब्रांडेड होनी चाहिए फॉरेन हनीमून पे लेके जाओ ब्रांडेड कपड़े डेस्टिनेशन वेडिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी शादियाँ डेस्टिनेशन वेडिंग और थीम वेडिंग होती हैं पर एक आदमी अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे हमारे यहाँ शादी में खर्च करता है ये आपको मानना पड़ेगा हमारे यहाँ शादी होना एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है हर आदमी की हर औरत की शादी होना बहुत ज़रूरी चीज़ है मस्ट मैरिजेस का कंसेप्ट है और वो शादियाँ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं छोटी मोटी रस्मों में शादियाँ ख़त्म नहीं होती बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं और बड़ी शादियाँ होती हैं तो उसमें पूरा बाज़ार इन्वॉल्व होता है तभी हमारे पास गहनों के इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं कपड़ों के ब्रांड्स अवेलेबल हैं बहुत सारी चीज़ें शादियों के अंदर अब शामिल हो गई हैं और यकीन मानिए हर नई चीज़ आरोप की एक नई लिस्ट बनाती है पुरुष पे पति पे हस्बैंड पे शादियाँ महंगी वाली सभी प्रमोट करते हैं आप फिल्म स्टार्स को देखिए आप अपने उनकी निजी ज़िंदगी से लेकर फिल्मों तक वो इस तरह के बड़ी ग्रैंड शादियाँ प्रमोट करते हैं उस वक्त पर दहेज की कोई चेतावनी नहीं होती यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस जो खुद भी बैठ के कहीं इसको अपराध मान रहे होंगे बड़े बड़े भाषण दे रहे होंगे लेकिन अपने बच्चों की शादी करते वक्त वो भी बड़ी बड़ी शादियाँ प्रमोट करते हैं और जहाँ पर ऐसी बड़ी जटिल कॉम्प्लिकेटेड शादियाँ होंगी वहाँ पर डिस्प्यूट्स होंगे चाहे छोटे आदमी की शादी हो या किसी बड़े आदमी की शादी हो और जब डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आदमी को ब्लेम करना और वही हुआ बाहर प्रेजेंट किया गया दुनिया को कि भारतीय पुरुष दहेज का लोभी दरिंदा होता है वो शादी दहेज के लिए करता है अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए करता है प्यार के लिए जीवन साथी पाने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए शादी नहीं करता वो इस इमेज को प्रेजेंट करने के बाद कुछ फर्ज्ड डेटाज प्रेजेंट किए गए स्टैटिस्टिक्स लाई गई जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी औरतों को प्रताड़ित किया जाता है शादी के लिए ज़िंदगी ख़राब हो जाती है महिलाओं की शादी करके ऐसे कुछ चीज़ें लाई गई और उसके बाद क्योंकि हमें दुनिया को ये दिखाना था कि हम इस कुरीति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एक कानून लाए सरकार एक कानून लाई 498 ए जिसका एक्चुअली दहेज से कुछ लेना देना नहीं है वो विवाह में क्रूरता की बात करता है क्रूएलिटी की बात करता है मगर उसको ऐसे ही प्रेजेंट किया गया कि हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी कुरीति जिसको हम खुद भी प्रमोट कर रहे हैं पर हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अगर आज की तारीख में आप किसी आम आदमी से भी पूछ लो कि आपको ये दहेज के कानून के बारे में पता है हाँ पता है आम आदमी से लेकर पॉलिटिशियंस तक जानते हैं कि ये कानून क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है मगर फिर भी वो ये कहेंगे कि इसकी बहुत ज़रूरत थी कैसे थी क्या इस कानून के आ जाने के बाद महंगी भव्य शादियों पे रोक लगी नहीं हम रोज़ देखते हैं ऐसी भव्य शादियां हो रही हैं और होती रहेंगी एक कानून के आ जाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है समस्या कहीं और है और हम समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं हम एक बाज़ार के बदले हमने दूसरा बाज़ार प्रेजेंट कर दिया हाँ मैं फोर नाइन्टी एट ए को बाज़ार कह रही हूँ धंधा कह रही हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी तक ये बात जानता है कि फोर नाइन्टी एट ए को एक्चुअली कैसे यूज़ किया जा रहा है बल्कि उसको बनाया ही इसी यूज़ के लिए गया था लोग मिस यूज़ कहते हैं मैं कहती हूँ जो कानून इतना लूजली ड्राफ्ट किया गया हो जो कानून एक्चुअली समस्या का समाधान ना ढूंढने के लिए बस यूं ही दुनिया को दिखा देने के लिए और पुरुष जाति को कटघरे में करने के लिए जिसके पीछे इंटेंशन ही यही हो उसको ऐसे ही यूज़ किया जा सकता था उसका और कोई यूज़ हो नहीं सकता है फिर उस पर रोक क्यों नहीं लग रही अगर सब जानते हैं क्योंकि आज की तारीख में वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है बहुत बहुत सारे लोगों का घर इस 498 ए पे चल रहा है महिलाओं का तो चल ही रहा है उसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों का घर चल रहा है ये डर का धंधा है जो चलता जा रहा है इसका दहेज जैसे मिथ से कुछ भी लेना देना नहीं है जिसको जितनी महंगी शादियां करनी है वो करेगा और उसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अगली बार जब भी कोई पुरुष को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करे तो उससे सवाल ज़रूर पूछिएगा आपने क्या डिमांड किया था what did you demand in a marriage and if you did a demand you have no right to blame a man अगर आपने भी साथ में डिमांड किया था तो आपको पुरुष को कटघरे में खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है